Para mim, o comum é mais focado na parte da cultura, né? Tipo, a cultura que compartilhamos e a sociedade que, tamo, que nós vivemos juntos, né? Quais são os valores que nós trocamos diariamente e como esses valores nos afetam, né? Os corpos que estão transitando por aí, tipo, meu, como é que, aquele, que aqueles corpos compartilham? Não necessariamente de recursos, não necessariamente de estrutura, mas sim do que, que eles compartilham em termos de valores e que conectam eles para eles habitarem o mesmo lugar em harmonia, por exemplo. O que, que os corpos LGBT é, sofrem, vivem dentro de uma estrutura arquitetônica da cidade, pensando que a cidade é um meio racional é, e heterossexual imposto é, para as pessoas que convivem ali, então você não tem muito espaço de experimentação queer dentro de uma estrutura de cidade. Por essa perspectiva do queer, eu vejo que o, o comum em si, os valores que são compartilhados, não condizem muito com esse tipo de temática. Então, tipo, o queer, ele cria um comum próprio, que não está ligado com a sociedade ou que não está ligado com a cultura que hoje é hegemônica. Para esse comum, para esse comum cultural, para esse comum social, ele é uma coisa à margem. E é engraçado que o termo queer é dessa expressão de à margem, né? mas é um termo em inglês que justamente para descrever as pessoas que não compartilham, que não estão às normas do que era imposto na sociedade na época. Né? Então você tinha desde pessoas com problemas psicológicos, mesmo pessoas com problemas mentais, é, às vezes até morador de rua, pessoas que não tinham um trabalho e tal, e as pessoas LGBT. Os LGBTs eram considerados queers também pelo seu comportamento que não estava às normas da heterossexualidade tão vigente e imposta desde aquela época. Não né? vou falar que é só naquela época, mas desde aquela época.